Ela é uma modelo profissional, ela desfila perfeitamente bem. Quando falo em deficiência, em, em síndrome de Down, ah, mas é, é, ela tem dificuldade em pensar, em focar, papo furado. Dentro da inclusão, ela é a única modelo blue size, que é a denominação de moda maior. Conquistei Rank Brasil com quando eu ganhei meu primeiro troféu, eu me emocionei de alegria. A Pamela sempre foi bem desenvolvida, tal, bem despachada. E ela foi convidada, né, pela Karina Carvalho, que é do Bem Inclusão, né, um projeto que fala sobre moda, que mostra moda inclusiva e ela desfilou uma vez para Karina. Terminou o desfile, ela me puxou pelo vestidinho e disse, mãe, eu quero ser modelo. Aí então, ela insistindo naquilo, ah, mas eu quero ser modelo, eu quero ser modelo, eu vou emagrecer, eu quero ser modelo. Fui procurar uma escola que a incluísse a mãe dela, a princípio, me procurou, ficou sabendo sobre o curso, mas a princípio era só para tirar um pouco a timidez e para, vamos usar um termo assim, né, destravá-la um pouco, ela era, ela era um pouco tímida e travada. Aí nós, eu aceitei né, o desafio, foi bem interessante, que são os desafios bem diferentes, só que a coisa tomou, uma, assim, tomou um rumo totalmente diferente. Ela se mostrava mais focada do que muitas outras alunas sem nenhuma deficiência. Uma profissional perfeita, pronta para encarar o mundo da moda, esse mercado que você sabe que é um mercado muito disputado e está a prova de que até hoje ela vem com uma agenda de trabalhos, trabalhos com cachês, trabalhos de beneficência, trabalhando direto. Eu flutuo né, como uma verdadeira princesa, desfilando, né? E às vezes Caiu uma lágrima no rosto, mas não de tristeza, de alegria. Além da Pâmela ter um, processo, um movimento para passarela, que é uma atuação dentro da moda, ela também tem para movimento de recepção, para editorial. Ela tem várias potencialidades relacionada ao movimento da moda. O estilo da Pamela Pam Pam é roupa bonita, cabelo bem arrumado, maquiagem, batom, mas não batom exagerado. Fico às vezes emocionado quando eu olho para ela, do jeito que ela se veste. Ela fica muito linda, bonita, maravilhosa. Às vezes, do jeito que ela se veste, ela fica meio sexy. Olha, a Pamela, ela já teve alguns namorados, né? Não foi é só esse. Esse aí eu acho que deve ser o terceiro ou quarto. Mas esse é, foi uma coisa especial para ela, né? É aquela coisa que a gente diz, paixão, né? Se apaixonou o coração da gente bateu muito forte pela primeira vez e ficamos muito apaixonados um pelo outro. E depois a gente começou a namorar, nossos primeiros passeios românticos. Que tem um espírito especial, renovado. Ela é para mim um símbolo de amor e carinho que me dedica tanto. Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela não, se, não aceita ou não, é, as pessoas até dizem, não, mas ela tem uma limitação, não vai conseguir, mas ela não aceita o não, ela vai atrás, ela se esforça, mais do que muitas pessoas que a primeira dificuldade já se entregam e desistem. E a vejo como uma jovem que tem sonhos e que vai conquistar os objetivos que ela deseja. Ela vai ter a independência dela, como já tem muita independência. Eu quero muito que todas as pessoas se, se gostem, se amem, como eu gosto de mim, como eu me amo, como eu amo a minha família. essa geração que você está falando aí, da geração 21, não, é, não são filhos uh, privilegiados, nem filhos de papaizinho, papai rico que pode fazer fono, físio, isso, aquilo, aquele outro. Porque a minha não fez nada disso, porque eu nem tinha condições de fazer. Não sabia nem como fazer. Fiz tudo sozinha, fui no, no, no que o médico me disse, cobre mais da sua filha. Ouçam seus filhos, ouçam os desejos deles, pergunte o que, que eles querem ser, o que, que eles querem fazer. Cada um de nós tem que se gostar, tem que se amar como eu me gosto, eu me amo.